ada satu lembaga color hitam warna hitam yang baru keluar daripada baru keluar baru lari daripada badan mak aku Assalamualaikum Aku Daniel Escape in the house So aku akan start guna trademark ni akan Untuk video aku yang akan datang Macam storytelling ataupun vlog movie maybe tak lah kan sebab kita acting kan okay so aku akan ceritakan satu kisah ni maybe berlaku berlaku pada tahun 2012 ataupun 2013 aku tak berapa ingat sebab ni cerita ni mak aku yang ceritakan balik tapi aku alami sekali masa tu raya kedua kita orang nak balik kampung di kampung Liang Batu Johor Okay So macam biasalah akan lalu akan lalu naik KL dan naik terus ke mana? Naik ke Highway Utara Selatan. Okey. Cerita ni berlaku dekat Highway Utara Selatan. Okey, macam ni. Sampai dekat maybe pertengahan ataupun baru nak start masuk, kita orang ada nampak satu van yang rosak. Dan bapak aku berhenti bapak aku berhenti kat belakang van tu. Berhenti kat belakang van tu nampak ada keranda. Tapi tak nampak lah jenazahnya sebab jenazah kat dalam keranda. Oh, dah gup-gup, dah degup-degup jantung lah. Kencang lah. Pergi bawa kereta lalu kat sebelah van tu. Rupanya van jenazah. Dan bapak aku tak fikir apa. Masuk gear 2, laju terus lah. Sampai lagi kat depan tu, tiba-tiba temperature kereta pula naik. So macam biasalah memang terpaksa berhentilah walaupun tengah-tengah jalan. Waktu maghrib tak silap, waktu maghrib. Berhentilah dekat tepi jalan tu. Uh, macam uh, kita orang semua satu family, lima orang campur bapak aku. Kita orang berempat pergi dekat seberang divider dekat kawasan tanah-tanah tu. Kita orang tunggulah bapak aku sampai siap lah. Dia tukar air. Lepas saya terlisi air dekat highway tu, kita orang terus pergi balik kampung. Sampai kat sana, semua demam berperingkat tau Start daripada adik aku Pergi dekat adik kedua Lepas tu pergi dekat aku Dan mak aku Bapa aku hampir demam Tapi dia Badan dia kuat tu Tak tahu Tak, tak, tak, tak boleh demam Orangnya memang jarang demam lah Kita orang pergi berubat dekat Dekat seorang ustaz Tak ingat dah ustaznya Ustaznya cakap Kita orang Berhentikan kereta Dekat bekas orang accident baru 2 3 hari lepas. Hu, meremanglah terus. Tak baik juga lepas berubat tu tak baik juga. Ni kita orang balik ke Skinchan, pergi ke Sabuk Bernam. Berubat dekat sana pula. Alhamdulillah baik, tapi waktu tengah berubat tu ada satu lembaga kala hitam, warna hitam yang baru keluar daripada baru keluar baru lari daripada badan mak aku dan pergi ke belakang pokok menyorok di belakang pokok sebab mak aku nampak jelas dan ustaz tu nampak jelas aku tak nampak sebab tak tahu kan mak aku ceritakan dia cakap nampak dengan jelas lembaga yang hitam tu tengah menyorok dekat belakang pokok huh member kru semua dah meremang dah <laughs> so guys jangan lupa subscribe like komen dan share escape in the house peace